<laughs> ok, ah, bueno, uh, este proyecto en ah, el año pasado, en septiembre, y tenemos seis bloques. cada bloque tiene más o menos 32 especies nativas que están en, Horizontes y en Santa Rosa y Palo Verde y colectemos todas sus semillas y Um, y sembramos eso en el vivero y uh, tenemos um, tratamientos que um, estamos tratando a, mejorar el drenaje en esos suelos, pues sembramos esos uh, árboles con uh, cuatro, cosas, con arena, con granza de arroz, granza de arroz camado, y con el hidrogel, que es un gel que absorbe agua para um, tener agua para uh, uh, dos, semanas sin... Sí, sí, El hidrogel, recuerdan tal vez este, en las casas las señoras a veces tienen unas pelotitas que ponen con agua y se inflan. ¿Alguien lo ha visto? Este, este es un polímero que está siendo aplicado para eh, cultivos agrícolas, tienda de caña en lugares muy secos. Entonces lo que hace es retener agua, eh, infla con el agua, retiene el agua y la tiene disponible para los árboles. Entonces estamos usando un producto químico agrícola para ah, una aplicación de restauración de bosques. Ese es hidrogel. Pues tenemos estos tratamientos en seis bloques aquí y tenemos 10 plantas de cada especie en cada bloque con los tratamientos y vamos a ver um, está el mejor para, um, para, para, esto y en los resultados primeros indica que um, la arena y el hidrogel um, mejorar el uh, uh el survival de los plantas como de, de 30%. pues estos son muy baratos y eh, muy fácil para poner en un hueco con la planta y eh, vamos a usar arena um, con um, la siembra de como 6 uh, hectáreas de um, uh, plantaciones, este año. Em, bueno, para nosotros el tema de restauración de bosques es un tema que normalmente no puede ser un, cultivo tan intensivo como se hace en silvicultura porque no es para producción maderera. Lo que nosotros requerimos en restauración es garantizar la sobrevivencia de árboles en los primeros cinco años. Si nosotros garantizamos eso, de ir, el cierre de copas del bosque empieza a darse y la regeneración viene para adelante. Entonces, la clave de restauración es primeros cinco años, cierre de copas para eliminar pastizales viene el bosque para adelante. Entonces, esta metodología es para poder trabajar este, más eh, de forma extensiva la siembra de árboles en, partes nacionales. Ahora, bueno, allá al principio ustedes vieron cuando iban entrando hay un sector que está limpio en este momento. Se está haciendo preparación con maquinaria agrícola. Se van a hacer este, camellos. Eh, carriles y con drenajes y todo, pero eso ya para pensando en una producción silvicultural, o sea, sembrando árboles para producir madera. Esto es para que pueda ser algo fácil, que podamos llevar al campo para llegar a sitios de difícil acceso en parques nacionales y restaurar bosque. Entonces, esas dos líneas quiero que ustedes tengan muy claro que es horizonte, restauración, silvicultura, ¿verdad? Es, eh, árboles siempre, pero en usos diferentes, ¿verdad? para complementar la información con las abejas y ver también, sea, si vamos a tener especies que puedan estar amenazadas o en peligro de extinción, aunque hoy día las veamos abundantes. Entonces esa es información que nos va a servir para el manejo dentro de las áreas protegidas empezar a decidir también como Sistema Nacional de Áreas de Conservación eh, si hay especies donde hay que aplicar vedas o tenemos que tener algún manejo adecuado para conservar la especie, ¿verdad? Entonces son, son pequeñas cosas y, desearíamos nosotros tener ese proyecto para las 220 especies de árboles del bosque seco, pero no nos alcanza el tiempo, si no tendría que clonar a Ronald como por cinco veces para poder... <laughs> Pero no entendía esa parte de África. vedas vedas eh, Como para que no corten los árboles que están monitoreando. Sí, o vedas para poder, eh, digamos, si algún dispersador de esa semilla, este, o sea, no cazarlo para favorecer la ah, regeneración del Ah, entiendo, como Son mamíferos. Exacto. Entonces tenemos que conocer ese comportamiento, como eh, ayer nos contaba un poco de esa fenología de ah, como don Jorge Lobo, ¿verdad? Solo en tabebuya, que ahora se llama Androan, y, en, Guanacaste, ¿verdad? Eh, si y, conociéramos la de todos y encontráramos el montón de problemas que tiene cada uno y cómo se relaciona eso con el cambio climático. Realmente estamos en un panorama complicado este, para poder saber si vamos a poder conservar estos bosques a largo plazo. La idea de este proyecto es poder tener información que nos permita tomar acciones de manera pronta, por lo menos con la que ustedes Este, también quería contarles, entramos aquí un poquitito, ahí nos tomamos. Este es uno de nuestros árboles semilleros. Horizonte tiene 770 árboles semilleros de 40 diferentes especies. Eh, las semillas nosotros las ocupamos para producir el, vivero. Tratamos de tener árboles semilleros eh, con distancias suficientes para poder tener fuente de material genético para nuestros proyectos de restauración o silvicultura que sea adecuado. Estamos, fue la primera paso que tuvimos para poder tener mejoramiento genético o tratar de tener unas bases genéticas amplias para producir semilla o todo el material que pueda salir de acá a partir de estos árboles semilleros, em, estamos sembrando nuevos huertos, los huertos semilleros que habló Olman ayer. la idea es que Horizontes pueda tener eh, dos, tres hectáreas de cada especie para producir la cantidad de semillas con la variabilidad genética necesaria para que los reforestadores o restauradores de bosques puedan tomar eh, o, sacar material de acá. Eh, si quieren comprar la semilla, que compren la semilla o si quieren eh, comprar plantas, que compren las plantas para poder sembrar en su finca. Entonces para eso nació este proyecto, este fue en el año 98 que lo establecimos. El primer paso fue seleccionar árboles semilleros en todo el territorio de la estación 7000 y resto de hectáreas a caballo, a pie, o lo que pudimos, para buscar árboles como estos que nos pudieran generar semilla de calidad para los primeros proyectos y hoy día estamos trabajando ya en consolidar los huertos semilleros para ya no tener que andar por todo el campo buscándolo, sino ir a un solo sitio donde está ese banco genético de cada especie. eso es otro de los trabajos, entonces si quiere alguien probar de alguna forma otra especie en otro proyecto, pero nos sirve para que eso quede más adelante como un huerto semillero, una fuente de material genético, vayan pensando en establecerlo aquí también, por favor. <laughs> mercadeo, Lo que hemos hablado un poco sobre los árboles nucleares, algunos que conocen el proyecto de árboles nucleares que se estableció en Parque Nacional Santa Rosa y Parque Nacional Guanacaste. Nosotros sembramos árboles cada 30 metros más o menos en algunos eh, espacios pequeños 10 árboles en un sitio pequeño para que uno de ellos pudiera sobrevivir y comportarse como este que está ahí. Este es un árbol nuclear natural. Allá hay otro. Esos son cenízaros. Normalmente lo vemos así, cenízaros, guanacaste. Es el trabajo que ha estado también evaluando Geraldine sobre el, papel que cumplen esos árboles aislados en la regeneración del bosque. Y este, normalmente ellos abajo ven ese poquito de, de cobertura que ellos tienen eso mejora condiciones en el sitio de temperatura, de humedad y favorece el desarrollo de muchas especies. Además, ellos en el campo funcionan de percha para que las aves puedan posarse y, cuando vuelan otra vez, dejar semillita. Y entonces debajo de esos árboles hay una gran biodiversidad. Entonces la idea cuando establecimos un proyecto como estos pues, en Parque Nacional Guanacaste y Santa Rosa era que esos árboles al crecer, los que nosotros sembramos, pudieran funcionar como estos. Este, para el 2010 hicimos un ensayo pequeño aprovechando un estudio que, estaba haciendo de licenciatura y este, medimos índices de biodiversidad bajo los árboles y fuera de los árboles. Y en todos, a pesar de que los árboles todavía son pequeños, en todos los índices de biodiversidad siempre estaban superiores que en lugares de fuera. Y es el trabajo que ya ahora Geraldine ha desarrollado con una metodología mucho más compleja y, válida y todo, entonces... Y, ella nos va a dar resultados de eso muy buenos. Ah, no sé si quieres ampliar un poquito. Mm, pienso que no, pienso que ya Del lado <laughs> <laughs> del lado de

Ahorita estamos en este sector. Vamos a vamos a ver más. Este es las plantaciones mixtas, este campito que está aquí son 64 hectáreas de plantaciones, este cuadrito color lila que está por acá. Este, Aquí hay 14 especies nativas, establecidas en diferentes mezclas. Eh, ese que está ahí es el bloque de guapinol. Este es el bloque de guanacaste. A la par tenemos el bloque de aceituno, por allá atrás tenemos el bloque de caoba. Cada 100 metros de la plantación tenemos un cambio. Aquí está guapinol con guanacaste. A partir de estos 100 metros tenemos cocobolo, guanacaste. Por allá tenemos cortés negro, guanacaste, eh, roble sabana guanacaste, cenízaro guanacaste por allá, cenízaro, Caoa, guanacaste por allá. Pero bueno, cada 100 metros cambia la mezcla. Hay parcelas que tienen dos hectáreas completas, entonces los 200 metros de frente que tiene cada bloque de plantación eh, están los primeros 100 metros de la misma mezcla como tenemos ahí al principio cuando veníamos es guapinol, cocobolo la mezcla. Entonces, dos hectáreas completas de guapinol y cocobolo. Para acá nos venimos, tenemos guapinol con corte negro, guapinol roble tabana guapinol caoba, guapinol cenízaro, por allá. Entonces, son bloques de una hectárea de plantación con diferentes mezclas de especies. Este proyecto fue establecido en el año 91. Consideramos es uno de los proyectos más exitosos en la parte de silvicultura porque em, en ese entonces no sabíamos nada de mejoramiento genético y de la selección de semillas. Eh, el manejo ha sido muy básico porque el personal nunca da para poder darle mantenimiento a 60 resto de hectáreas, ¿verdad? Y además atender otras cosas, entonces el, manejo ha sido básico. Con mejor manejo, con mejor calidad de materiales podemos tener mucho mejor producción forestal. Ya si pensamos en que estamos hablando de una finca que tal vez, si, tenemos lo suficiente capital para invertir y vamos a tratar la madera como un cultivo de mi finca, si puedo hacer mejor inversión, podemos tener mejores cosas que lo que tenemos aquí. Entonces, si se ha logrado esto con la inversión básica se ha podido hacer el área de conservación, ¿Qué otras cosas no podríamos hacer en las fincas privadas? Un cocobolo de ese diámetro que está ahí ya tiene, ya tiene duramen. ¿Cuánto vale una troza de ese árbol? Vean lo larga que es, ¿verdad? ¿Cuánto puede valer una troza de eso ya en el aserradero? O sea, no estamos hablando de una melina o una teca. No, le estoy vendiendo madera fina, madera preciosa, joya, ¿verdad? <laughs> Entonces tenemos caoba de 23 años de edad, con diámetros así. Ahora vamos a poder ver. Caoba, este, las especies que hemos descubierto en este proyecto que tienen potencial para silvicultura, para producción de madera, guanacaste, cenízaro, caoba, carboncillo y cocobono. Entonces, para que si alguien tiene alguna finca y ya tienen 10 metros cuadrados que tengan, siempre dos o tres árboles de caoba y se llena la bolsilla. <laughs> y así la conservamos, porque entre más la gente la use, más conservamos estas especies. Entonces, ese es el objetivo de los proyectos de silvicultura. Conozcamos nuestras especies nativas, utilicémoslas para producción y vamos a lograr sostenibilidad en el restante 75% de territorios que no está protegido y los, los, parques nacionales que sean nuestros santuarios de conservación genética, nuestros santuarios de conservación completa. Pero usemos sosteniblemente las fincas eh, fuera de las áreas protegidas y tenemos un país sostenible. Eh, estamos tratando de entender cómo los bosques tropicales secos van a responder a cambio climático. Y ahora mismo no sabemos ¿Qué recurso ah, límite el crecimiento de estos árboles? Si es nitrógeno, fósforo, agua o una interacción entre los tres. Entonces vamos a instalar dos experimentos. Aquí en las plantaciones vamos a poner una manipulación de lluvia en combinación con una fertilización. Y con estas ah, especies, las 10 especies en la plantación, podemos ah, entender cómo especies en diferentes grupos funcionales responden a cambios en la cantidad de, de agua y nutrientes. Y vamos a medir um, el crecimiento de madera, también producción de hojas, producción de raíces. Y um, en combinación con esto, en el bosque, um, ah, tiene como 30 años, ah, pero bosque natural, vamos a fertilizar con nitrógeno, fósforo y las dos para um, entender qué nutrientes límite el um, crecimiento del bosque y alocación entre las hojas, las raíces y la madera. Y esta información es, muy importante para modelos globales um, que usan esta información para informarnos sobre las respuestas de los ecosistemas, uh, cambios en lluvia y cambios en la cantidad de nutrientes que estamos que están ocurriendo ahora mismo, ¿sí? Porque, por ejemplo, el año pasado ah, tuvimos una sequía grande y el experimento aquí van a, es, es muy importante tener una manipulación experimental en adición a experimentos naturales como este Y es muy importante, como ah, Roger dijo, hacer este trabajo en horizontes porque la mayoría de áreas protegidas no permiten experimentos como así. Esto es la única ah, lugar en, Costa Rica en que podemos hacer esto y los, estos experimentos van a ser las dos manipulaciones de ecosistemas más grande en bosque seco en el mundo. Entonces es, trabajo muy importante y no podemos hacerlo sin este sitio. Y um, especialmente por manipulación de, lluvia en, un bosque, si <laughs> no podemos poner una tienda sobre los árboles, entonces en una plantación como así va, a ser mucho más fácil de instalar este, esta infraestructura.